até a mais bela canção No mais simples momento, gerando a mais bela canção Falou tá não, na música da nossa cabeça Eu conto pra vocês, vocês querem agora? Eu vou dar janta, já É, um docinho Obrigado, Jana. me faz sentir assim os acordes dentro em mim. Canta com o Vem meu som, é nossa linda sinfonia. No silêncio surge música. Quer descer? De noite e de dia. espera a melodia E passando dentro do meu coração Como sinto tanta alegria Em cada tom, cada compasso Me parece um carinho Chega a ser um forte abraço É saber como linda é a vida Quando Deus inspira inspiração. Isso, eu tô mandando essa lá nessa lá, mais bela canção bela canção No mais simples momento Até a mais bela canção a outra que a gente sabe,